No, at 10 and then I sleep again and I woke up at 11 and then I got out of my bed. Hi vlog! So for today's video, ako ang nag-hide. So, nandito po tayo para mag-interview. Ano po yung niluluto niyo, sir? Ano akong sisig. Sisig? Anong sisig po yan? Ito yung typical sisig. Kaya nga ng baboy, tapos kakrunchy mo. Ganar. Ganar. Hindi mo alam? You don't know? Who knows? YouTube it. So yeah, ayan ang sisig. Do it yourself. Ano? Ang tawag na? The... DIY. DIY? Yeah. Open it. What the heck? Nakita mo yun? Nakita yun? Kaya po, mag-iingat po tayo sa pag-open. No, napaso na ako. eh. oh, nilagyan ko lang ng ano. Yun, eh, oh, napaso ako dito. Nilagyan ko ng petroleum jelly. Nakikita niya, napaso daw siya. Nilagyan ko ng petroleum jelly. Pero, ang tawag ito? Uh, eh, Kaya? Ito lang, yung chicharong bulaklak. Lalagyan natin. Kaya tutusan natin. Hmm. Hmm. Heart. Thanks. Ito ah. Oh. Chicharong bulaklak. Parang mga yuko. Hmm. Kita na, tagal. <laughs> Ano, kana naman to. Hmm, yan ang chicharong bulaklak. Hmm. Hmm, yarn. <laughs> oh my God. Oh, tenga. Cut, kakain na ako. Shit, init. Another tenga. Impa. pa. Cut. Okay. Apat na lang. Oh, ano na? Ito na. Hmm, tinugasan ba? Tinugasan. Hi, I'm the secretary. Ano na pong ginagawa ninyo? Itong karne. Kailangan crunchy para medyo ibang dating. Yan o. Oh. Oh. Musky Pops. Musky Pops, nasisig ang tao. Anong sibuyas bawang? Um, ginger, yung luya. Yeah, it's ginger. Luya at saka sibuyas. Gumamit ako ng um, ito oh, itong machine na to, assemble. Yeah, she just... Ang tawag doon? Food processor ba yan? Yung, yan, yan, pang chopping machine. Yan ang mag-iwanan. Ganun, ganun, ganun. Okay, putol. Picture mula sa lakas. Crispy, crunchy flour. Say what? Chicharong bulaklak. Say what? Crispy what? Crispy, crunchy flour. Chicharong bulaklak. Ay! may mga himulmul yung ano, yung uh, yung luya. Himulmul. Okay. Kaya na. Kasi nga po tayo panibagong araw, panibagong pagkain na naman ang kanyang kakainin. Ako lang? Hindi ka kakain? Nakain po ako. That's it for today's video. Ang tawag sa sisig natin? Mm, makas... Maka... Something maka. Maski Pops. Maski Pops. Sisig. Anong ibig sabihin ng Maski Pops? Maski... Papano? Maski papano. Maski papano ang sisig. Damn! Init! Para panoorin mo. Maski Pops sisig. Dapat iba-iba itsura. Tatlo ang itsura eh. Dami na eh. So, yung sisig po namin naabot pang next year, kaya pang Pasko. Oo, hanggang Pasko na to. <laughs> Hindi abot ng Pasko yan. Thanksgiving, pwede pa. Wow, pila Hi, Hello, it's me. Hi, it's me. Pila pil. Bang Tulog mo. Buhay pa. Dawang 5 minutes yan. Pwede pa yan. 5 minutes. Tangi. Sa loob. Masisig. Hindi tayo mag-focus. Oh, TikToker yan. Ay, vlogger yan. Ako ah, ang tagal yan ang nagawang ko Oh. Mahirap ah. Too much fat. Too much cholesterol. Too much cholesterol kaya. Bagya, bagya. Rico! Oh shit! natin yung camera. Oh. Hindi ba nakarecord sa'yo? Pila-pil mo na. subscribe you must. Like or like it not, there is no try. The bell to ring forget not.